berak panjangkan. Baru harga kayak itu, lalu bocor baterai ini. Anjir, enak mancit deh. Nah, eh, itu tukang kubur. Enak 20, Pak Yong. Enak 50. Anjir. Okay guys, assalamualaikum. Macam yang aku dah bagi tahu semalam, aku nak reveal jawapan pasal ulang yang aku tanya semalam. Cewa reveal lah. Okay, so ulang dia adalah siapa yang jawab betul itu kira betul lah eh. Siapa yang jawab salah tu tak apa. Nanti boleh jawab dekat video-video lain. So ulang dia adalah Lycadon subsynthes Ataupun bahasa Inggeris dia orang panggil uh, Malayan banded wolf snake Ataupun white banded wolf snake Ulak ni bahasa Melayu dia ah, kita panggil ulak sampah lah Ulak sampah kenapa orang panggil ulak sampah? Ah, aku pun tak tahulah kenapa orang panggil ulak sampah So dia dapat nama Bendek dia tu ha, Bendit tu yang membawa maksud belang-belang okay. So belang-belang dia tu sebab dia seakan-akan macam Melayan Bendek kerit ha, Ulang yang ada bisa yang kita tahu kat Malaysia ni Tapi ulang ni dia tak ada bisa ha, Dia punya belang-belang pun masa dia kecil je So bila dia dah bosak, dia punya belang-belang tu pun makin pudak Lepas tu dia hilang sikit-sikit-sikit Lepas tu jadilah tu nampak tumpuk-tumpuk macam tu je Jadi dia belang-belang dia tu ulat ni juga guys dia cuma keluar pada waktu malam sahaja so dia aktif waktu malam untuk mencari makanan makanan dia macam aa, ah, cicak karung ah, katak-katak makanan yang lepas masuk dekat dalam mulut dia lah ok saiz yang aku dapat ni aa, ah, saiz aa, dewasa dalam aa, 100 cm lebih kurang 100 cm lah aku dapat masa pergi case hari tu uh, ular ni tengah makan mengkarung. Uh, ah, so sampai kat sini lah kot video aku untuk kali